За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр та бүхэнд э, хэрхэн Minecraft premium account авахыг зааж өгөх гэж байна. За гэхдээ энэ бол үнгүй юм бол байхгүй. Тэгээ ер нь бол үнгүй Minecraft premium account авах гэсэн ойлголт бол маш ховор байдаг. Ямар нэгэн team giveaway ч юм уу team юмд л оролцож авах боломжтой байдаг. Гэтэ ер нь бол яг 100% баталгаатай гэх юм бол та бүхэн худалдаж авах өөр арга байхгүй. За тэгээ өнөөдөр яг тэгээ өнөөдөр би юу ч гэсэн хэрхэн premium account авах вэ гэдэг зөвлөгөө өгөх гэж байна. За юуны дөрөнд та бүхэн Minecraft Signet гэж бичээд за тэгээ юу нь бол орох юм бол нэг иймэрхүү Minecraft-ийн сайт хад ирнэ. За ингээ ороод ирэнгүүт чинь шууд Buy Minecraft Java Edition PC тэгээд Mac 26 доллар гэсэн байгаа. 26.195 доллар ер нь бол ойролцоогоор 67 мянга болно. За тэгээд Buy Minecraft дээр дараад за тэгээ орсныхаа дараа та бүхэн а create your mojang account буюу өөрийнхөө можонгийн дансыг нээ гэсэн үг. Тэгээ та бүхэн ямар нэгэн имэйл хаягтай болвол энэ дээр өөрийнхөө тэгээ пассвордаа энэ бичээд за тэгээ төрсөн онгоос сар өдөр гэ тэрийг өвчээд за тэгээ энэ I agree гэдгийг сонгоод за юу ч гэсэн тэгээд өөрийнхөө данстай болно. За тэгээ юу ч гэсэн та бүхэн өөрийгөө бүртгүүлчээд за тэгээ дараагаар нь болохоор өөрийгөө яг тэр имэйл дээр байгаа эсэхийг шалгахын тулд таны имэйл хаяг руу код явуулна. За тэгээд тэрийг хараад тэгээд явуулангуудлаа өөрийнхөө картны дугаар те тэгээд ер нь бол карт марттайгаа асуудалтай карттайгаа холбоотой асуудлуудыг шийдээд за тэгээд татхад ер нь бол боломжтой. За за тэгээд энэ бичлэг та бүхэнд тусалсан байх гэдэгт найдаж байна. Тэгээ ер нь бол яг ч үнгүү аавна гэсэн ойлголтод ховор байдаг. За за тэг имжлэг үзсэн баярлалаа. За тэгээ peace Ruski number 1 Putin yeah.